ana kidung ing kadang marmardi among tuwo ing kawasan nira nganakaken sajitaning kakang kawaku niku kang rumaksa sarira mami anekaken sadaya ing kawasanipun biari-ari eka amayungi Lagu ing kawasan neki ngenaken pangarah punang kete ing rainawang rere wangi ulah kang kawasa dadekaken karsane puser kawasani pun muyu muyu sapa mami nuruti panedha kawasane reku jangkep kadang ingsun papat kali moni pancer wis dadi sawiji enggal sawujud ing wang mang yo kadang ingsun kang umijil saking margo inna parang samyong setino amor anggone kalawan kadang ingsun ingkang ora umijil saking margo ino kumpule lan ingsun dadi makdum sarpin sira wewayangan ning satreget dadya kanthi saparan datan bisa